Qual que vai é ser a boa de hoje? Cara, tentar mandar um hard flip, um 3 flip. Aonde? Do gap, tentar pro vermelho. Vamos ver, hein? Caião Iluminações. muito pouco do balão. Guess I was crazy for thinking it worked out. Halfway across the world together, only after about a monster of being an item. It was a precious commodity though. In the beginning, I came at it so hard, like how my body flows over instrumentals. The reality hit me, my history. What? Trincou? <laughs> Mostra trincado. só porque eu pulei em cima, você viu? Só porque eu você encaixou. Pega o meu lá. Né? Vou quebrar o seu também. Agora, agora tem que comprar o um skate, pô. Também que você tá trabalhando, também dá pra você comprar já. 是是是 E aí, o que, que vai constar aqui hoje? Vamos ver se sai um frontside board aí no caninho monstro. Frontside lip. Pelas lentes de Brian, Só na velita. Velho, velho. Bora. and alligators. Huh. You wanna see the inside, huh? I see you later. They come the drama. Oh, that's that nigga with the fake. Uh -huh. Wow, why you punch me in my face? Stay in your place, play your position. Uh. Here come my intuition. Uh -huh. Go in this nigga pocket. Plan, so she don't need no man. Stay far from timid. Only... E o Bird, né? Que é o Bird. board. Ah. Vamos tentar fazer a foto de um fife? Vamos. Foi tentativa, hein, mano. Queria ver o então. Vai tem que ser rápido, hein? Não vai. O que você quer que eu mande? 50. 50 ah. de front. De novo? Só vou pegar o flash aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Nem sei se tá. Se tiver, é isso aí. Olha, ele tá aqui. 주세요.